а над городом дождь. Дождь холодный, злой, меня ты ждешь. над городом Бога На ресницах слеза Это горе и дождь Мне раскрыли глаза А над городом дождь Дождь холодный злой И меня ты No!